Hello, uh, selamat datang ke Mr. Mat Channel. Informasi untuk semua dan fokus kita pada hari ini adalah mengenai Al Jazeera News. Rumah aku ni pun panas, you know. My home also very hot. Uh, we we do not we do not use the air conditioning fairly because we have to pay we have to pay the electricity bill and all. Semalam kita mendapat berita bahawa pihak polis telah memanggil wartawan-wartawan daripada Al Jazeera yang berpengkalan di Malaysia. Enam orang telah dipanggil termasuk dia punya penerbit dan uh, bersama mereka juga tujuh tujuh orang peguam mengiringi mereka ke Bukit Aman untuk diambil keterangan mereka mengenai satu uh, dokumentari yang dipublish pada minggu lalu iaitu uh, Malaysian Lockdown apabila mereka mengatakan Malaysia ni rasis rasis country dia katakan juga uh, kita melayan uh, pendatang tanpa izin dengan kejam uh, menggari mereka dan sebagainya dan cuba memburukkan nama Malaysia uh, jadi video kita kali ini berkisar mengenai Al Jazeera kita akan kupas uh, sedikit dan juga kita punya reaction di laman sosial Twitter sekarang saya sedang uh, aktif uh, di dalam Twitter apabila kita nampak di situ banyak banyak uh, rakyat Malaysia yang menghentam semua sangat-sangat marah apabila kita nampak juga uh, Al Jazeera punya posting di YouTube uh, sehinggakan ruangan komen tu ruangan komen telah ditutup dengan lebih 200,000 dislike di dalam video tersebut kamu boleh cek di ruangan description nanti dan uh, sama-sama uh, kita lihat bagaimana reaksi rakyat Malaysia mengenai laporan Al Jazeera News saya sendiri pun agak marah bila melihat dokumentari tersebut I don't know di mana pikiran uh, apa ni penerbit dan juga wartawan di situ sanggup melaporkan perkara yang tidak benar uh, demi publicity stunt mau melariskan orang punya apa syarikat uh, this ini news agency lah okey tanpa buang masa kita pergi kepada alright ah bila aku tengok hashtag Al Jazeera tu nah banyak ni banyak orang marah bah. Kau tengok ini dia. For Malaysian minister are only try to protect its citizen. I don't see harm in that. If they enter illegally without proper documentation, we can arrest them and send them back. I don't have anything against legal immigrants workers because I also work with them. Okay, ni daripada Nizuran. Dan uh, okay, ni yang kena cari beberapa hari yang lepas ini apa salah seorang yang ditemu bual oleh uh, wartawan Al Jazeera dia kena cari ni oleh polis dan uh, sehinggakan tempat kerja orang ni ini membuat satu statement Malik Stream Production and Distribution Sdn Bhd wishes to announce that We stand together with all Malaysian in opposing the video posted by Al Jazeera 3 Julai 2020 uh, entitled Lock Up in Malaysia Lockdown, which show great bias against our beloved nations. In the, this video, uh, an individual named Raihan Kabir. For the record, Raihan Kabir had previously provided some services to the company as the contractor, but he is not and never was an employee of Amalik Stream Production and Distribution Sdn Berhad. Nah, dia bukan employee tapi dia sebenarnya contractor. Uh, we are shocked that Raihan Kabir's Facebook states that he is head of marketing at our company and we shall take the necessary action against him misrepresentation and causing much harm against us jadi uh, we categori categorically wish to state that we totally disagree with the oppose the statement made by Raihan Kabir against our beloved nations The statement made by Raihan Kabir are strictly his own personal bias view and do not reflect the view nor the principle of Malik Streams Production and Distribution Sdn Bhd. So actually dia bukannya kalau dalam Facebook dia tu uh, ramai yang kasih viral dia punya Facebook. Uh, konon-konon dia ni head of marketing tapi sebenarnya dia ni hanyalah uh, contractor yang di hire sementara saja. Jadi bukan dia dia bukan pekerja bagi Malik Stream Production so Raihan ni Mat Bangla ni saja yang punya pendapat ni uh, ah, tidak ada kaitan langsung okey kita tengok apa reaction apa uh, rakyat Malaysia banyak marah ni kau tengok ni oh my god saya mau highlight berapa mana banyak ni banyak Al Jazeera ah okey ni by Hasan Hassan kah SY Hassan stupid Al Jazeera please ban this guy from entering Malaysia again get lost from our country nah shame on you Al Jazeera ah, ni reporter kau tengok dia kasih tayang lagi apa gambar apa ini uh, kad media penerangan warna merah tu itu eh dia ni memang cuba apa apa ingat bebas kah guna cut tu kau boleh masuk mana-mana kalau kawasan larangan, kamu tidak boleh masuk. okay? para media yang lain. Kawasan merah. Ha, kamu tengok tu apa ni uh, arahan MKN 20. Uh, di mana kalau kawasan hijau saja yang reporter boleh berlegar tapi kawasan merah Ah, ataupun kawasan kuning dia ada tiga kawasan macam merah kuning uh, me, ano apa hijau kuning merah kawasan hijau sahaja yang kamu boleh berlegar bebas dan buat liputan bukannya pergi kawasan merah kawasan merah hanya untuk macam pihak-pihak frontliners ni ah uh, bukannya mau suka-suka hati masuk kalaupun kau dekat media di situ bukannya jadi lesson bagi kau mau masuk di sana sini kan uh, ah, that's you how to Ano lah kan kau kena faham di situ uh, all the bukan semua media lah ada yang media-media asing ni kan yang kurang ajar ni macam Al Jazeera nak berburnai sudah aku <laughs> okay this is uh, apa yang kita tengok di Twitter dan uh, ada lagi saya mau highlight di sini ha, ini dia ini yang saya mau highlight ni um, by Timmy Cook Neil just dropping this here regards Al Jazeera and their false claims on how Malaysia treat the party immigrants. Ah, ni ni doktor yang bertugas tu Kenneth Wong Chen Fei. Al Jazeera making false claims, uh, pembohongan dan tuduhan tidak wajar against Malaysia regarding the management and treatment of illegal immigrants with COVID-19. Uh, ni Dr. Kenneth ni dia doing his service in pusat quarantine dan rawatan COVID-19 MAEP e MAEPS Serdang For one month and one week, we treat almost 700 to 800 COVID-19 positive illegal immigrants pendatang tanpa pendatang asing tanpa izin ataupun dengan ringkas parti. In our center, all the parties were treated fairly and well. We respect them as normal human beings. Nah, three meals per day, each meal with vegetables, meat and rice. Nice bed with aircon. Aircon? Rumah aku pun tak selalu ada aircon, bah environment kau tengok macam mana layanan parti ada aircon ada ada apa ada aircon tempat dia orang tu ada 3 meals per day aku 2 meals per day saja you know I'm just having 2 meals per day with no air conditioner in my home only regularly we switch on yeah I got few but bukannya selalu kan okay let's moving on there were each given free toiletry packs towels extra dry food none of them were mistreated all were given freedom to perform salat prayers and toilet breaks when they discharged all were given free new clothing kena bagi baju bah macam mana ni ayah saringan percuma one test satu test yang saringan uh, covid tu Harga dia RM300 ke RM400 Macam belanja rumah aku you know Makanan percuma, rawatan percuma, baju percuma Semua kerajaan Malaysia tanggung What more do they want? Laporan Al Jazeera adalah tidak berasas dan tidak betul One-sided news uh, We stand with Ministry of Health, KKM and Malaysia For doing their best in fighting the COVID-19 pandemic. Oh my god, punya syurga oh masa apa PKP hari tu, masa PKPD di mana tu? Di Serdang, ah area situ. Kuala Lumpur. Pati kena bagi makan percuma, sudahlah karena kasih makan percuma, karena kasih baju. Lepas tu tinggal lagi dalam bilik yang air conditioning. Rumah aku ni pun panas, you know. My home also very hot. Uh, we we do not we do not use the air conditioning fairly because we have to pay we have to pay the electricity bill and all the bills but pati yang kena rawat tu ha kau tengok kau cakap Al, Jazeera ni eh memang ai ya stupid, you know, stupid reporters, bias. They want a publicity stunt and itulah saya tengoklah. Orang ni cuma untuk dapatkan publicity murahan supaya orang punya news agency ni laku. That is the reason saya tengoklah. Kalau ada yang cakap, oh ini funding daripada political party or lah, whatsoever itu itu yang saya, saya fikir tidak asas. Tapi bila kita tengok ini dia punya tujuan Al Jazeera melaporkan keadaan di mana parti dilayan secara buruk, tidak berperi kemanusiaan, digari, ah, kanak-kanak dipisahkan daripada ibu bapa and so on. That's all false. False information, misinterpretation dan juga misguided, misguided punya information uh, bukannya yang daripada yang sebenar dia orang tidak sampling apa-apa dia orang they have no significant sampling uh, data uh, they have none of them come from the actual resource that is uh, from the Malaysian government from the frontliners no dia orang dia orang hanya interview itu apa itu parti yang aku nak tahu dari mana itu apa responden yang dia orang pergi ni juga di mana kredibiliti dia ya. contoh yang satu orang tu yang bangla tu di mana kredibiliti dia apabila dia claim di facebook dia uh, head of managing marketing uh, marketing but there is no such things. all of them uh, apa fabricated tengok saja dia punya responden pun bermasalah kami daripada uh, ini responden ni yang tidak ada kredibiliti so how come all of you uh, especially especially those who are not in Malaysia how come you want to believe that that report ah, with no such uh, evidence a vague evidence ah, dan juga cuba untuk memburukkan they are try to blame our country our Malaysians government and all the frontliners Malaysian frontliners There is not ethical uh, media representative. Saya haraplah ini masa apa dalam terdekat ni, diorang ni semua ni yang reporter-reporter yang buat ni video uh, about uh, Malaysian lockdown disabitkan di mahkamah. Okey, sekeras-kerasnya dan hantar diorang balik. Tutup Al Jazeera <laughs> di Malaysia ni. Sebab apa? Diorang punya news reporting dia tu menyebabkan uh, causing our Malaysian name to be apa sangat buruk lah. Okay, that's why all the Malaysians, kalau kau tengok di Twitter ni pun, oh my god, all of them very mad. Yeah, of course lah, it's normal for Malaysian very mad because the reporting, the the video itself are very abusively making Malaysia is very very. They call us racist, but actually we are not. We got Uh, three, the biggest three races in this, uh, this country, Malay, Chinese, Indian, and also there are a lot of ethnic in Sabah and Sarawak. Uh, together we, we are come in peace, we live in peaceful and harmony. So there is no, no uh, racism, racism issues just minor you know just if you look at, at the newspaper the, the, the news uh, portal just just a minor, just, just a minor issues there is going on. It's not re represent the whole of the Malaysia. There's, we live peacefully. We just we go to the street and we have no worried about uh, being uh, apa, being shoot like in the US they got they got a massive issue about the racism the black and white all of them fightings so here in Malaysia, there is no such thing as that. We have to respect each other, tolerance. So, as you can see here, kalau kau tengok sini, uh, ah, banyaklah yang menghentam sini. Dan ada juga, ada juga Malaysia yang sangat, bila saya tengok ni kan, wah, si kita pun senang hati lah. All Malaysian all together, all together uh, stand and protect our names you know ah uh, it is very very, very ano lah apa orang bilang saya pun sendiri uh, apa terkejut juga lah bila dengar ah, report daripada Al Jazeera ni mengatakan Malaysia begini begini begini but all of them were all of them false infos uh, there is no sampling there is no uh, specifically data about it propaganda saja it's just a propaganda uh, to against our country. Apa motif? I don't know. Maybe some funding. I don't know. Kita pun tidak mau salahkan pun tidak tahu. Okay, that's a, that's. I think that's all for the video. And uh, thank you for watching this uh, video. And hopefully uh, we free from this uh, COVID-19. And uh, hopefully uh, Malaysian government will handle this this uh, blasphemy of a news agency. I know, I don't know how to. S- I'm very angry <laughs> right now. Okay, so uh, rasanya ini sini saja. Uh, thank you for watching dan juga uh, please tekan notifikasi button, uh, subscribe, like dan juga kamu tengok saya punya video. Semua video saya ada di di sini, ada di ruangan di sini. Please click them uh, dan ikuti video-video saya yang lain. Okay, thank you very much for watching and have a nice day. Dan kita bertemu di update video yang akan datang. Peace out.